Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Bisz, jestem dyrektorem Szwajcarskiego Centrum Edukacji. Zapraszam serdecznie do podjęcia nauki w naszej szkole. Nasza szkoła daje możliwość uzyskania dyplomu, który upoważnia do podjęcia pracy bez uzyskania pozwolenia na pracę. Szwajcarskie Centrum Edukacji współpracuje z firmą Eurokadra, która jest agencją pośrednictwa pracy. E, wszędzie tam, gdzie mamy nasze szkoły, to znaczy w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, e, Szczecinie czy Krakowie, oni mają również swoje oddziały. E, co roku oferują 3000 miejsc pracy. Nawet dla tych, którzy nie mają specjalnego wykształcenia, są do wykonywania takie zawody jak na przykład pracownik sklepu, pakowacz, magazynier czy kontroler jakości. Gdy przyjedziecie uczyć się do nas w szkole, to również możecie pracować w Eurokadrze. Szwajcarskie Centrum Edukacji oferuje kierunki takie jak administracja, rachunkowość, opiekun medyczny oraz technik informatyk. Warunkiem przystąpienia do naszej szkoły jest posiadanie atestatu oraz dodatku do atestatu przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego. Доброго дня. Доброго дня. Які документи потрібні для вступу до вашої школи? Для вступу до нашої школи від вас потрібен атестат за 11 класів. А якщо людина знаходиться в Україні? Ми маємо представників по всій Україні. Е, завдяки цьому ви можете зателефонувати до нашого представника, домовитися про зустріч, скласти документи до школи та отримати документи на візу. Чи є у вас курси польської мови? Так, для студентів нашої школи ми маємо безкоштовні курси польської мови. Мене цікавить керунок опікун медичний. Так, ми маємо факультет опікуна медичного, який триває один рік. Заняття проходять теоретичні чи практичні? Заняття проходять теоретичні та практичні. При закінченні школи ви отримаєте свідоцтво, завдяки якому отримаєте дозвіл працювати в Унії Європейській, тобто в Євросоюзі. Запрошуємо вас та ваших друзів до нашої школи. Szwajcarskie Centrum Edukacji współpracuje z polskimi uczelniami. Jeśli przyjedziecie do Polski, to możecie jednocześnie uczyć się w naszych szkołach policjalnych, a także studiować. Na przykład można studiować filologię angielską e, razem z informatyką u nas. Możecie studiować pedagogikę opiekuńczą, a u nas opiekę medyczną. E, możecie studiować politologię, a u nas administrację. Nasza szkoła, Szwajcarskie Centrum Edukacji, oferuje również inne usługi związane z przebywaniem na terenie Polski, takie jak bezpłatna nauka języka polskiego dla naszych słuchaczy, usługa wizowa, która polega na pomocy w wyrobieniu wizy oraz karty pobytu, również dla osób, które są jeszcze na Ukrainie, oferta FISZANS polegająca na Y, pomocy w znalezieniu pracy oraz mieszkania na terenie Polski oraz usługa Korzenie, która polega na pomocy w znalezieniu korzeni polskich niezbędnych do wyrobienia karty Polaka. Szwajcarskie Centrum Edukacji to Twój szans na majbutnie w Europie. Zaproszujemy.